De Jamocão. Jamocão não, ó, pensa só, tu precisa. Tu precisa de Jamocão, tu precisa de Jamocão. You want all rice or brown rice? Uh, for me, brown rice. Brown rice? You want rice? Okay, so one brown rice and then one white rice. Mm -hmm. Yeah, this is okay, 180簡直係點解？啲 memorial 你先係就 white color one，就中身。中身啊？Yes。點解？咁就發過去啦。Too much。你先係就不過過呀嘛？其實。不過過呀嘛？即係過咗呀？ already ordered. Draw her to. Then only left your white color one. Oh. Then I have the uh, this this one you have for two. Then I, I have the Sapporo. The beer. Oh, this one. Actually a one, I'm sorry, a beer. 啊，翻去 from t o n 啊！呀，from top 分別啊！哦，呢個，哦，分別啊！係呢係放學邊？學邊啲書？做廣場邊啲飯啊？等等，誒即係唔食誒，冇得。So what? What? What's that? 雞蛋肉絲，蛋吐司，小麥包，and four pieces of ice-cream. 嗯。The one outside one coffee. 嗯。 就是不一样，它的点很不一样。 你看他跑跑不要死，我跟上，快，要快了。

do I time, I just need to post a cash flow. So is it okay if I get it? Yeah, Thank you. Please, okay? Can I change the card?

楽しそ criminal. 爆掉了！ Tastes like lobster. acha que mim é você. Suave. 我知道这个它的 Y 是哪里来，的，谁是神牌？它的 y 你看这牌，下面这牌和这牌是意外的一些神牌。然后这边哦是意大利哦，这上面这些哦是美国哎神为什么你知道？因为我每次刚刚买外，我总不能卖神牌。全部都记在脑脑里面。乖。 <laughs> 家里有一瓶吧，不不是这个玻璃色蛮 i n e s t e r e Sparkling，我们 Sparkling，嗯，我们 Sparkling n e 是白啊，这是红的。嗯，这个这个你最喜欢的，我给你喝。红色。K N 我我有一瓶这个在家，这个我也是有在家。 榴了，冰泡了。这里比较甜，因为它颜色比较淡，越淡的颜色越甜。 不要乱，看到不一样啊，这里最好。 我小的还是大？这可以吗？